Bună ziua, dragi șoferi! Bine m-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi am adus o mașină legendară, ca să spun așa, celor de la Audi. Și anume Audi RS4, generația B5. O mașină, după cum știți, fabricată timp de 2 ani de zile. Undeva la 6.000 și ceva de bucăți au fost făcute Astăzi se spune că au mai rămas undeva la jumătate dintre ele, restul fiind distruse în diverse accidente sau mai știu eu ce proiecte. Bun, mașina după cum bine știți vine cu motorul de 2.7, bine cunoscutul motorul 2.7 litri, biturbo, uh, care dezvoltă 380 de cai în varianta stock. Da? Mașina prezentată astăzi de noi nu este una stock, este una puțin modificată de către proprietar și anume un Stage 1 uh, un stage 1 făcut la MRC Tuning, care a dus mașina undeva la 540 de cai putere. Destul de mult, spunem noi, dar uh, totuși mașina este una folosită daily. Mașina generația de B5 a venit doar în varianta break, nu s-au fabricat uh, sedan. Mașina pesată astăzi are în plus față de una standard, după cum am spus, uh, modificările și jantele. Jantele vin pe 20, sunt uh, de la OZ și încă un upgrade făcut de către proprietar au fost frânele. Au fost, au fost, uh, au fost, renunțate la, au fost renunțat la frânele standard și au fost montate niște frâne de Audi R8, mult mai mari, bineînțeles, ceramice, dar fiind păstrată pompa de, de frână cea stock, mașina frânează mult, mult prea violent la anumit moment. Cutia, după cum observ, are treptele destul de scurte, chiar foarte scurte aș putea spune. Evacuarea mașinii este una schimbată, este una chiar aș putea spune, cred că goală. Mașina se aude excepțional, mai ales în momentul în care intră turbo. Din păcate nu prea avem unde să, să putem merge cu mașina, așa cum trebuie. Mașina la exterior, dacă v-ați putut observa, arată excepțional, chiar aș putea spune senzațional de bine. Asta se datorează mare parte detailingului primit de cei de la băieții de la KNZ Detailing, care fac o treabă excepțională. Vedem dacă putem să-i dăm puțin. <laughs> da. 530 de cai, eu zic că destul de mult pe o mașină de generația ei. Ah. Da, ambrejul este destul de tare, cred că este unul schimbat, ceva sport. Încercăm dacă putem să o facem să se audă. Mașina vine cu un volan schimbat de către proprietari, după cum puteți observa. Uh, este făcut tot din Alcantara, plat jos, deci este volanul racing practic și cu, cu puțin carbon pe el. Mașina are în plus și două ceasuri montate suplimentar de către proprietar și anume presiunea în turbină, bari și ceasul care indică nivelul de metanol, am înțeles, de la proprietar tot ceva legat de metanol, nu știu, mașina are și o hartă făcută pe metanol. <laughs> Da. este foarte, foarte agresivă. o mașină veche de atâția ani și totuși parcă ar fi fost construită astăzi. Asta se comportă. Este una dintre mașinile mele preferate de altfel. Da. În principiu, mașina este o adevărată bestie, mai ales cea care o testăm noi astăzi și anume în uh, varianta aceasta cu stage 1 G30 de cai. Uh, cred că dacă aș avea banii mi-aș lua o mașină ca aceasta. Prețurile lor au început să crească foarte mult Uh, unele au început să ajungă chiar și la 50.000 de euro, deci este o mașină pentru cei care vor de colecție. Uh, pe viitor este o bună investiție să vă luați un astfel de model. Uh, probabil dacă avea, aș avea bani, v-am spus, mi-aș lua și una. Bun, uh, până data viitoare nu vă uitați să vă abonați la canalul nostru. Vă spunem la revedere!